Ну тут нормально там. Наша скромная обитель. Наша кухонька. Наши автографы. И куча других автографов. Ну Хорош. Пойду погреюсь. Пойду погреюсь, потому что держаться нету больше сил. Окна залеплены, чтобы никто снаружи не видел свет. Ну, хоть немного. Короче, это опыт на всю жизнь. К сожалению, эта поездка закончится для меня не так, как я хотел, чтобы она закончится. Но будет норм. Доброе утро, страна. Ох, спало сегодня хреново и холодно. Но под утро согрелся. И посмотрите, какие у нас виды открываются. Mm-hmm. О, совок. Можно забрать. А вот там у нас завод Юпитер.